dari niga kepesan gitu Nah cuma kayak kenangan Da muyarap ha coba cukup ulah kenat dan nyai tinya leres leres gitu Ya mutung ilmu ya mutung tungtut dunia sia doa wan ma doa wan perlu disingat iya tulit apa lihat lihat lihat lihat lihat lihat lihat lihat lihat lepar lebarlan usia tak kenang segitutungngenahunak eh? kenang seitutung pet najjeng genahun untuk diigelan lebarhat etap yuk budak eueuh nu maot goblok eueuh nu toba eueuh nu maot eta eh, teh akibat banjir naon DBD itu teh DBD teh daerah Bandung dengan ini kami mengucapkan terima kasih DBD <laughs> daerah Bandung banjir jadi sarere teteh mana maranaot maut oh, umur ti tahun Oke cobaanina setan bolot luar biasauh ku itu dimana-mana pula warga menang musibah tembejaananwajiban sabab kewajiban dihirup pendulung kadu butuh nalang kado susah jamar payah sasekele sasekele sasekele Kalanyungir sabalat-balat Hai maksat operasi ka tiap-tiap mumungang kalehjung sajaban sakur anusok dipakai jalanku Jalma dohkur anus dipakai ngaliwatku jalma-jalma kaharaha nah piranan kudu tutut jenya si haji kudu kuhajiran uh, eh, kuha hanyiran belut tutut manomat ngalah tututnya ulah dikepung engkau mau disumpit ya karinya kotan tutut matu, tong dikepung karunya tong direwas gerak-gerak aja jantungnya kau mau diketepelan mau montok oh, mau nitah beli mob <laughs> ngalah tutut <laughs> kurangkah suku ini karena maungugang karena gawir jeng saja pan kurang rusok dipakai lewat jelemah kamu lamun aja jelemah Rid gua hartata orangmati usaha naon an dipiga sakit ayo kataangan jamaah leba harta namun ini kampung lungaa liwat mawa rezeki gede hartina eta yakin terus milik kurang sana jadi pi Harina eta Jelmaah modar ngerti sampeyanya mudah-mudahan Yuna Ab melihat radio anu disada Ayo bau udah bayar. Batur mah katorekan. Batur mah katorekan itu tarik-tarik tinggi. Ayo bau udah mah Tahu eta Nana Ngana eta hitut meningkat polos. Polos jadi sada. Oh cara. Babuk. Gitu lagu sih. Babok kan. Ya, ya si budegna nanya naker. Naker si eta mah nyaan. Nyaan? Mane nanya naker. Weuh teu. Disebut. Nyaan. kurang istkhtiar kurang ikhtiar baik mayan baroge daarunya muahasil pegawaian gitubaga ke karunyayo